Nereye gidiyoruz? Bilmem. Sen nereye gitmek istersin? Hmm, kalabalıktan uzak bir yere. geçti bugünün? Aman her zamanki boktan işler işte. Kapat şu müziği ya. Kafa dinlemeye gelmedik mi buraya? Bak canım. Sana ne aldım? Nereden çıktı bu? İçimden geldi ya. Buna kodum tinercisi bizi buldu gece gece ya. Ver iki kuruş gitsin ya. Baba, hatalarını düzeltebilirsin ama bıraktığı izleri asla yok edemezsin. Hadi bana eyvallah. Hediğini beğendin mi canım? Güzel de nereden çıktı bu? Arayan kimdi bebeğim? Ya amına kodum tinercisi hala buralarda mı ya? Neden cevap vermekten kaçınıyorsun? Sakladığın bir şey mi var? Sedat. Sedat. Sedat. Hadi sürsene. Hadi.